Astăzi este despre a completa. Um, index este a adăuga până la ceva complet. Um, mi-am adus aminte de uh, un spectacol de teatru pe care uh, l-am uh, jucat împreună cu câțiva colegi și regia a fost a unui cilian Acolo domnul acela regizor ne-a cerut să nu mai fim în, competi- în competiție unii cu ceilalți, ci să ne completăm unii pe ceilalți. Și mi se pare foarte tare comparația pentru învățământul românesc. Mi-ar plăcea să nu mai existe competiție în școli și să copiii să fie învățați să se completeze unul pe celălalt, să înțeleagă că ei uh, fac parte dintr-un uh, întreg ca un fel de puzzle și uh, nu ca atunci când suntem toți la start și să vedem care e primul. Asta este pentru mine a completa, a, a fi o parte dintr-un puzzle și pentru a întregi ceva. Ciao!